بالنسبة لي لحظة الاستماع للكتاب بدخل بهذا العالم بتخيل كل الأحداث وبصير هيك أشوفها كمان بمخيلتي بالذات نتيجة لكف آه، بصري اللي كان كنت محروم من كم هائل من الإصدارات فهيك إسا وسعت لي الأفق زادت لي الفرص وكثير بعطيني شعور بالاكتفاء والراحة آه، يعني والتقدير الذاتي والمنارة بديت بال2005 تطلق مجموعة من المشاريع اللي هدفها الأساسي هو توعية المجتمع آه، وهيك المنارة بلشت تأخذ يعني منحى اجتماعي محلي إلى أن أطلقت بال2010 وجاءت المبادرة العالمية لمكتبة المنارة العالمية وصارت مكتبة المنارة اليوم هي أول مكتبة وأضخم مكتبة للكتب الصوتية آه، خصوصا في اللغة العربية على عيني المغلقة وفجأة وجدتني أصرخ بكل ما في من مشاعر ولكن دون صوت لا أعلم كم مرة من الوقت ساعة أم عدة أيام أم أيام كثيرة ومنذ تأسيس المنارة دخل عليها أكثر من 5 ملايين إنسان آه، وطبعا شهريا بدخل عليها حوالي أكثر من 150 ألف آه، آه، شخص وبتحتوي على أكثر من 5500 إصدار صوتي فهمنا جدا أنه نعطي منصة للكتب المحلية وأيضا اللي آه، بما يسمى البست سيلرز الأكثر الكتب الأكثر شهرة يعني التكنولوجيا هي وسيلة رائعة لإدماجنا في المجتمع ولتطوير مشاريع اللي تخدم المجتمع عشان تقدر المنارة تصدر كتب بجودة عالية احنا بنستعين بأكفأ القراء المحليين والعالميين شيء كثير مهم بالنسبة إلي إنه أنا عم بقرأ لأشخاص اللي هن عندهم آه، مشكلة في البصر فقدان كلي أو جزئي آه، كثير مهم بالنسبة إلي إنه أمرق لهم القصة بالطريقة الصحيحة إن كان بالصوت إن كان بالتعبير إن كان باللفظ إن كان بالتشكيل وإنه فعلا وأمنيتي إنه فعلا أكون أنا عم بدخلهم لأجواء القصة الصحيحة ومثل ما لازم مثل ما كان الكاتب بده إياها ومثل ما أنا شعرت فعلا إنه لازم أمرق لهم إياها واذا فعلا انا عم بعطيهن هذا الشعور فانا اسعد انسانه في الدنيا لانه بحس انه للإشي اللي عم بعمله قيمه وفي ناس كثير متمتعين ومستمتعين ومبسوطين